Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε Αριθμό κυβάκια Έξι, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα Αριθμό κυβάκια Ένα κι άλλο ένα κάνουν Δύο κι ακόμα ένα κάνει Τρία Σωστά Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα Ώρα για αριθμητική Πάμε όλοι μαζί με τα αριθμό κυβάκια